Yes, one check bana kwenye red carpet muda huu Mario anaingia akiwa na kulu yake nzima Chino, uh, Ben Paul na wasanii uh, wengine ambao uh, kama ambavyo za kuwatazama hapa Hyatt Regency. Mimi na timu yangu nzima tupo hapa kwa ajili ya kukuletea kila kitu ambacho kitakuwa kikijiri. Mario na timu yake nzima, dancers wake wakiwa wanaingia hapa Hyatt Regency. Bana, kaa karibu na YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata stories zote ambazo tutakuwa nikusogezea. Tazama sasa hivi huyu ambaye unamuona ni Paula akiwa na mama yake Kajala, lakini pia pembeni huyu ambaye amevalia nguo ya nyekundu ni Zamaradi Mtetema. Maswali ni mengi sana, ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea usiku huu wa leo? Kuna nini ambacho kinaendelea? Huyo ni Paula akiwa amevalia gauni lake kama ambavyo unaweza kulitazama, mashallah amependeza sana. E, kwa leo madesigner, watu ambao wanapenda mavazi fashion na nini, unaweza ukalitazama uh, gauni la Paula, alafu kanipa komenti yako amependeza kiasi gani, amependeza kwa asilimia ngapi. Unaweza kulitazama kuanzia chini eh, kama tausi fulani hivi eh, naona komenti yako hapo chini na unaambie Paula amependeza kwa asilimia ngapi. Lakini pia Kajala, kama ambavyo unaweza kumtazama akiwa amevalia ah, nguo yake nyeupe, amependeza sana. Swali kubwa ni nini ambacho kinaenda ku utambulisho usiku huu wa leo. Nini ambacho kinaenda kufanyika? Kitu ambacho ndio kufanya ni kukaa tu karibu na chaneli yetu kwa ajili ya kupata habari zote ambazo tutakuwa tukikusogezea karibu. Mimi naitwa Nicky Tozi. Eh, tazame vizuri Paula alivyopendeza gauni lake la tausi. Eh, gauni limeachia gauni fulani kubwa. Wambea wananiambia kuwa Paula na mama yake walilala hapa eh, au wameshinda hapa Hyatt Regency tokea asubuhi na maswali ambayo ni mengi, ni nini ambacho kinaenda kutokea usiku huu wa leo? Umeshajua ni nini ambacho kinaenda kutokea eh? Zamaradi ana jambo gani? Uh, kitu ambacho nataka nikumbushe kuwa Zamaradi alizindua uh, ah, YouTube, I mean, TV yake ah, ambayo itakuwa kiluka kwenye king'amuzi cha Azam, na wengi uh, kwa, wanasema kuwa inawezekana ikawa kuwa ni kipindi kipya ambacho kinaenda kutambulishwa siku hii ya leo ha? inaweza kawa kipindi. Okay, mimi bado sijajua. Nadhani pia hata wewe haujajua, so kitu ambacho ndio kufanya ni kukaa tu karibu na YouTube channel yetu, usubscribe ili uwe kwanza kufahamu kila kitu ambacho kitakuwa kikijiri usiku huu wa leo. Kama unaweza kumtazama na Paula akiwa na mama yake, mama yake akiwa anatoka kidogo, amebaki Paula. Paula amependeza sana as you can see. Yes, as you can see, she's looking good. Eh? Yes unalipa asilimia ngapi vazi lake la usiku huu wa leo. Sikia, mpenzi mtazamaji wa Karima Story TV, kama ambavyo unaweza kutazama kwa mbali uh, ni Paula Regens, ambapo leo kutakuwa na tukio la kihistoria ambalo mpaka sasa hakuna ambaye anafahamu nini ambacho kinaenda kutokea, nini ambacho kinaenda kufanyika so mimi na timu yangu nzima tupo hapa kwa ajili ya kukuletea kila kitu ambacho kitajiri usiku huu hapa hapa Hayat Regency. Mimi naitwa Nick Tozi. Kitu ambacho natakiwa kufanya ni kusubscribe to YouTube channel yetu ili wa kwanza kupata stori zote ambazo tutakuwa tusogezea. Karibu Kajala na mwanaye wakiwa wanaelekea kukaa sehemu kwa ajili ya kupumzika.